a linda noite em que o Cristo nasceu. Estava o um mundo pecador errante, até que o Cristo na terra apareceu. As almas vivem novas. 2020, ele foi um ano de muitas provações. Testou a nossa paciência, testou nossos corações, nos trouxe perdas irreparáveis. Mas frente a tudo isso, eu encontrei um caminho perfeito e agradável, que trouxe suporte não só para mim, mas para minha família. Foi exatamente braços do meu Redentor que eu encontrei todo o suporte que eu precisava. Um feliz Natal é o que eu desejo de todo o meu coração para você e sua família. E obrigado por tudo. Que venha 2021, porque já vencemos. Em nome de Jesus.